kubona <laughs> okolaki mu nnimiro y'abantu nkoyo emmere gye nsasulira ku mudaala ya bbeeyi kantoke ekyami gyeba kale nawegkugamba omwanakwendi wano sirina bigambo naye manyi omukazi okolaki mu nnimiro eyampitiddwa omusiri munde bamusoma asima ddala ena gwensagwentakula nsanga musiri waguza guno omusiri mbumusiri ah, ne balenga lwaki olina ennaku eh. wasinza okulaba nga muganda yona yina olinakugula guno omusiri antambuza kati wengatta transporti wange ne baafu gye nnajja wano nina ebigambo binawudde mukasa hmm. byabadde tomalaayo ebyamukasa omanyi abadde ngaateera abantu eddagala ku midaala baakakutte kamukasa kano eh. akalikakwana otaddeko kyaki tubadde sitegedde bulungi wandabanga kankwana katumago ah, naye naawe lwekyo oyagala nnyo ebintu byokwekati byemalireyo kiki nkunyumiza bya mukasa byanaye ngaona lumonde ye gwolabira ddala bamusimasima tekuli yadde mwana gwa kasajja nga bakasanga lubona bana basikale bebaleeta abakete kabamanya mm-hmm. tewalamenyawo amalagala nga asatu ate nategedde nti ono nsanga mu nnimiro otyo menya amalaga wetuuzizza dda nebana wetiwetiekawo otyo mm. <laughs> bakakwata nga bakatwala mu kakiiko mwekaakalire mba nga koogera abadde nga alikawo bwatu singa osabira akatale gwe sibanga nze mukikooza gyokolera oti kutuufu gyoba osaba naye lwekyo oyogera nnyo njogedde kyekigya nawe tomanyi waliwo akusinga ofuuwa kyemba njogera kusaala gyensaba eh? oba bamubuuzizza bubi bamubuuza ngaasinga osaba nkate gwotegedde mm-hmm. oba gwe nenze mmanyi mulala yabadde nga mutumaoleke ennaku eri wange baze tiyakomyawo nga bukya agamba va ku kintu wesibye ku kintu wesibye ku kintu akulwa kaki mukatale waka mukatale waliwo wali otambuddeko awalala ndagewa <laughs> obuzibu bwennakola bubuli mm. akasajja ngazi jankaloga mm-hmm. hmm. nakkirire eh, eh. nasokole waliwo omulogako ekyo abaavu babaloga abasajja balabika kukutana bizibu byo kakati nzikirira ye manga wansi hmm. nga sifu naye akasajja akankolera ku ddagala kaliwo hmm. ali eyo wansi musajja mukazi musajja ali mu myaka ngeme mukulukulu wanji mukulu naye akola tolaba akabakange kantambya kusawa kambeera ku lukubino akola wabadde onoonya abasawo b'ekinnansi n'ofuna musajja mukulu Eh, eh, hmm. anyumiza gwakoowa abaana bazze nga bakola nga batabula buli kikolo nga mutuufu newakugamba kugamba ekigambo owo naawe kiba ki kiba kiwedde nze nakoowa abasajja abasawo abakulu genda n'abakulu bo kulinde funa kubasawo abato oddemu ne ku musaayi ompanga ku budde obudde mbukuba gwata bukozesa basawo kyabatbaku basajja abanaayo oyongera bizibu ku bizibu onotuuka ddi gyolaga bakola batya abatfuna eh, emyaka gyo nga gyegikujjanjaba gyegikukolera byonna mhm. ebintu biterere bagamba baana balina sitamina oli eyo abato sigala eyo ngaova mukatale wodde ewaka ojja kumalako nnyo sooka olinde kiki nebwe wotunawo tolaba nga nze bizinensi yange ekyusekyusa omudala gulina enkyukakyuka nina ebitakyambonyaabonya ku mbeera erikyolindako si ye mwana ono gwe wazaala omwana ngenda okutunulya bbaawo tamufaana engeri gyolisengaawe n'omwetegereza nga tamufaana omwana oyo tabanga wa musawo gandifunye emboozi ezikwatuka newandyesonyiyo amaka gange mwana gwe okugambye kati laba zinyinga zinaleese mm. nazijja ku musiri emaali esinga kati njijja ku musiri kati era noono walumonde kiri awo kisajja nekale kivukavuka kyabadde kimpitidde omusire sibitegeera omusiri gwekyampitidde gwenze kati eryange lyasigala musiri ceke musiri kashi mushere kyoyagala okuamba kati ate omwana takyali wamusawo wamusiri nkugambye eryange nsasulira ku musiri mukaaba obwavu bwamwe nenkono naye lwekyo omusajja ajja kukukwata gwe nkozeekyo musajja ajja kukukwata nze kangumire ku kange gwatema mpozi lumonde wagala wamuguze mmeka lumonde tugenda tteesa none yanyenemutaeasasulinakumusi hmm? rekyokyonyonyesenga kikyo omusajja agenda kukukwata nga nkwatira ki gwana amanyinga toziseeredde hmm? omusajja agenda kukukwata zijja kutuka omwana kati takyali wansawo wamusibi wandyesonyiyo ebintu byange gyamaka gange mu bintu ebyo mm. omwana nze mugabanagambyeomwana wa musiri eh. nejembadde ngenda apatayitefudde